Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм из сказки 12 месяцев, это месяц июль. Вот так вот выглядит в запечатанном видео у нас костюм месяца. Яркий такой салатового цвета. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Star True. И давайте посмотрим, как выглядит месяц июль комплект у нас входит вот такой вот замечательный красивый салатовый берет. Как кепочка. Здесь цветочки у нас это вот ромашки, мак, васильки вот разного цвета. Обращу ваше внимание, что цветочки на э, головном уборе могут меняться, и производитель имеет право менять цветочки. Они могут быть абсолютно другие и другого цвета. Головной убор внутри на подкладке. Все сделано из атласа такой вот головной убор. И помимо головного убора у нас в комплект входит вот такая вот накидочка. Такая накидка. Она универсальная. То есть просто накидывается на плечики и завязывается по шее на завязках. Также она атласная, и у нас э, по самой накидочке пришиты пайетки. Вот такая пайеточная ткань блестящая. Также здесь у нас пришиты цветочки, зелененькая травка. И вот здесь у нас так вот вышито солнце тоже с лучиками. Блестящая пайеточная ткань желтая. Можете посмотреть. Здесь у нас цветочки разные, васильки. Вот по всему периметру у нас нашиты разные цветочки, колоски. Тут вот здесь вы можете видеть, у нас ромашки также еще есть. Можете посмотреть. И пришита поеточная ткань. Очень красиво смотрится, все блестящее, все переливается. То есть ваш ребенок будет выделяться в этом костюме. Если вам понравился костюм месяца июля, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.